کوئی روشنی مل جائے گی کسی موڑ پر کوئی روشنی مل جائے گی وہ نظر نظر سے ملی اگر مجھے زندگی مل جائے گی مل جائے گی مل جائے گی مل جائے گی کسی موڑ روشنی مل جائے گی میں گھون رہا مجھے ہر بہار نے یہ کہا میرے مہر میرے ہم سفر تجھے ہر گلی مل جائے گی مل جائے گی مل جائے گی مل جائے گی کسی موڑ پر کوئی روشنی مل جائے گی راستوں میں ہے وہ نشان انہی راستوں میں ہے وہ نشان جو بنیں گے پیار کی داستان ذرا کا تجھے دکھ نہیں مل جائے گی مل جائے گی مل جائے گی مل جائے گی کسی موڑ पर कोई रोशनी मिल जाए ही سونے کی دیر ہے شب ش کے بعد سویر ہے ابھی میری جان ذرا صبر کر تجھے ہر خوشی مل جائے گی مل جائے گی مل جائے گی مل جائے گی کسی موڑ پر کوئی روشنی وہ نظر نظر سے ملی اگر مجھے زندگی مل جائے گی مل جائے گی مل جائے گی مل جائے گی کسی موڑ پر کوئی روشنی مل جائے گی کسی موڑ پر کوئی روشنی مل جائے گی